Biar aku saja yang rindu kamu Rindu itu berat kamu gak akan kuat Biar aku saja yang kangen kamu sao mà Thank you.